ಬಾಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಅದಲ್ಲೂಯ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಮನುಷ್ಯರವರೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವನು ಪಾಪಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತೇಳಿ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಏನು ಆತನು ವಿವರವಾಗಿ ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತನು ದಾಸ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸಿಸ್ತಾನಂತೆ ಹಲಲುಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ತನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ್ ಭಾರತ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಶಿಲ್ಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರಲಿ ಅದಲ್ಲೂ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೋಮಪುರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಆತನು ಬಯಸಿದ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುಖವನ್ನ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಯೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಇತರರ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸಿದಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರಲು ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಡಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಡಕನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಕೇಳನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರೆ ಅವನು ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವನು ಸುಖವಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅವನು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾನು ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುಖವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಪಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಆತನು ಪರರ ಸುಖವನ್ನ ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಹೋದರಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಕಾರವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದೇನಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದೇನಾ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಲಿಲ್ವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಆರವನ್ನ ಹೊರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೊರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಾಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲಲುಯ್ಯ ಅಲಲುಯ್ಯ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಾರ ಇರಲಿ ಏನೇ ದುಃಖ ಇರಲಿ ಏನೇ ನೋವು ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲೆಲುಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋವಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರನೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೊಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಅವನು ಇಟ್ಟು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪರಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗಿ ಅವರು ನಗೆ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಹೃದಯ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಂದುವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಂದುವಷ್ಟು ನೋವ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗಿದೆಯಾ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಕೊಡು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಭಾರನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹಗುರವಾಗಿರುವಂತ ಭಾರವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೇದರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಏಸು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆತನು ತಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಗುರವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಅಗುರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ನೀನೆಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಆ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ನೀನೆಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಭಾರ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಆ ಭಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಭಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಇಳಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಇಳಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಹತ್ತು ದೇವರ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾರವನ್ನ ನೀನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಕಸ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆತನ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆತನು ನಿನಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಭಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ನಾನು ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಂತರ ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತಾಯಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಶುದ್ಧನಾಗು ಅಂದನು ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದವರಿಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ರುಬ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಬದಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೌದು ನನ್ ಮನ್ಸಿದೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಲಲೂಯ ಅಲಲೂಯ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬಹಳ ಸತಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿದ ಜನರ ನೀನ್ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಮನ್ಸಾಕ್ಷಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಮನ್ಸಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ಅನೇಕ ಸತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಬೈದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ನೀವು ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಷ್ಠ ಇನ್ನು ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಆತನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀಯಾ ಆತನ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆತನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ದುರಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೋವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬಹಳ ಕುಂದಿದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಲ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೋವುತ್ತಿದ್ದ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಮಲಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವುತ್ತಿದ್ದ ಇದೆಯಾ ಕೈ ನೀನು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರುಣೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೃಪೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ನಾವು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೆರಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆರಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಿಲವಿಲ್ಲನೆ ಬಿಲವಿಲ್ಲನೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೌದು ಆತನ ಭಾಷಣದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆತನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅರಸುಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅರಸುಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ Hallelujah. ಬಾಳು ಅಶ್ವೇರ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಇದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಯಜ್ಞ ಆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದಿದು ಯಾಕೋಬ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವೇಕನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿನಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗಿದೆ ಉದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಾರ ಉದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಧಾರವಾಡ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೌದಲ್ವ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲೆಲುಯ್ಯ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳು ನೀನ್ ಏನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿದೆ ಅಲಲುಯ್ಯ ಅಲಲುಯ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅದಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲಲುಯ್ಯ ಅಲಲುಯ್ಯ ನೀನ್ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕರ್ತನಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಚೂಸ್ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮನಸ್ಸ ಸಣ್ಣತನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣತನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ದೇವರು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗಿದೆ ನೀನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿನಗಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ಕಂಜೂಸ್ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ದೇವ್ರೇ ನನಗಿದ್ ಬೇಕು ನಿನ್ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗಾಡಿನ ತಗೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಾಯನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂಯ ಅಲ್ಲೂಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಲಿಪರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸ್ತಾದ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಇರಲಿ ನಮಗೂ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೂ ಸಹ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಪೆಯನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿತ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಡಪ್ಪ ಯಜಪ್ಪ ನಿನ್ನಗಿದ್ದಂತ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾನೆ ಎಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕರ್ತಾನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ

ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ತನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್